Eu não tô ouvindo isso aqui não, mano. Olha o drone na minha frente, olha. Não, é, o nome é Ria, é? é Ria. Os caras passam o drone duas vezes e não me viu, mano. Isso aqui vai pro vídeo, Zé. Na moralzinha. Ô filha da puta, responde. O que foi, mano? É Ria. Não. Mais um drone, Zé. Três drones. Tô só ouvindo isso aqui. Pô, tem que na principal, Zé? Ó, olha aí. Tem nem mais câmera, né, Nossa, esse termite vai xingar demais, Zé. Ninguém... Já morreu o termite? Já, matei. Meu Deus. Nossa, os caras não me tornou certo, não, Eu fui lá e matei o termite. Os caras tá muito pistola, mano. Achei. Tá ali! É isso mesmo, Zé Lili. Não sei, esse cara que falou que era a mãe dele, né? Só tô concordando com os caras. Tem em cima de mim.

Caminho muito, mano.